asema urithi wa duniani una mwisho yes. lakini urithi wa mbingu hauna mwisho, ni wa vizazi na vizazi. Akawaachia virago vyao, akaondoka. Alipoenda maandiko anasema Mungu akambariki kwa fedha, akambariki kwa mali, akambariki kwa mifugo yes. Akawa tajiri wa dhahabu, akawa tajiri wa mashamba, akawa tajiri wa kila kitu Amen atabaki na msiba wa kupata mtoto. Amina. Na Mungu God alimsaidia. Amen. Mungu akupe neema kama aliyompa Ibrahimu. Amina. Watu wote wanapoanza wanamaliza vibaya. Amen. Na Ibrahimu Mungu alimpa rehema kwa sababu alikuwa mtiifu. Amen. Aliamua kuachana na mambo yote ya familia yake. Amen. Akaungana na safari ya kuambatana na Yesu bila kutegemea ndugu, jamaa na marafiki. Hey. Na hiyo msimamo wake aliyokuwa nao. Nisikilize vizuri. Amen unapoamua kumfata Yesu, dini itainua vita na wewe, mizimu ya kwenu itainua vita na wewe, ndugu zako watainua vita na wewe, wachai watainua vita na wewe, marafiki watainua vita na wewe, majirani watainua vita na wewe, lakini kaza msimamo wako unapoamua kumfata Yesu. Amen. Hallelujah to follow Jesus Christ. Kuna baraka baadaye, kuna neema, kuna favor, kuna kibali, kuna upendeleo. Yes. Wakati wengine wanaharibikiwa mwishoni, ndio we Mungu atakuja kukupa tena njia ya pili. Amen. Nasema Mungu atakupa tena nafasi ya pili. Amina. Ibrahimu kwa kuchelewa kuzaa, yes. mke wake akamshauri azae na kijakazi wake. Amen. Alipozaa Mungu akamkataa yule mtoto, huyu si atakayebeba agano langu. Amina. Mungu akaamua kurudi mara ya pili. Amen. Kwa kumpa maelekezo ya kujenga hema. Amina. Kwenye mialoni ya Mamre. Yes. Ibrahimu akajenga madhabahu, akajenga kanisa. Amen. Akiwa anasali, maandiko yanasema saa tisa ya mchana akaona watu watatu wanapita nje ya hema rehema. Ghafla yatoka madhabahuni, amepiga magoti, kafukiza uvumba, katoa sadaka amerudi nje eh. mara amwona yule mungu aliyekuwa na msali sirini amevaa maumbile anatembea kama mwanadamu amemfungia safari nimekuombea kwa mungu mwezi huu yes. afunge safari kwa ajili yako ukutane naye barabarani Amen. ukutane naye akufate nyumbani kwako huu ndio mwezi ambao mungu anawatafuta watu maalumu na wewe umepatikana kati ya hao watu, ruka juu, sema ni mimi na nimepatikana, ni mimi na nimepatikana. Haleluya! Yesu, naomba unisaidie. Bwana Yesu, naomba unisaidie alipowakuta akawakimbilia. Amen. Akaambia pamoja na ibada tuliyoifanya. Amen. imeandikwa tusichoke kutenda mema. Amen. Nimetoa sadaka ya kujenga madhabahu. Amen. Nimetoa sadaka ya kujenga hema mm. na nimefanya ibada kwa gharama zangu mwenyewe. lakini bado naomba muingie nyumbani kwangu. Amen. Naona mniwape maji mnawe. Amina. Ni, niandae chakula. Amen. Nikande mikate mitatu. Niingie ndani nikambate mkamate kondoo aliyenona, yes. nichinje mule e. mshibe, ndipo mwendelee na safari yenu. Amina. Ibrahimu asimwekee Mungu mipaka kwamba utalala hapa, utaishi hapa. Alijua Mungu ni wa wote wenye mwili yes. na ana safari yake, amemwingiza pale aache baraka ili aendelee na kazi zake. Hawaongei hawa watu, sasa utakuwa amelogwa au ni kitu gani? Sikilize vizuri, kanda na chakula wakala yes. wamemaliza akamwambia toka tumekaa hapa tusikii mtoto analia tusikii kitu chochote Amen. kwa haya uliyoyafanya umenikaribisha mimi kuja kwenye nyumba yako Amen. umejenga hema yes. umejenga madhabahu umewakusanya watu wanasali wananitolea sadaka Amen. nimeamua kukujilia kwa nyama na damu kwa sababu kitakachozaliwa kwako chako kitaitwa kitakatifu. Amina. Hawaongei hawa wache. Maandiko anasema akampa maelekezo. Amen. Akamwambia mwakani ndio mwezi kama huu. Yes. Nitakujilia tena. Tena. Na nitakuja kubariki mtoto wa kiume ambaye atakuwa amezaliwa. Yes. Ibrahimu akamaliza vizuri katika uzee wake. Amen. Sema amen na ubarikiwe sana. Amen. Utii wa amri za Mungu na unyenyekevu na kufuata maelekezo kunaweza kukupa kibali hata kama ulitakiwa kumaliza vibaya yes, kwa sababu ya desturi ya kabila la baba yako au mama yako. Amen. Ambapo hakuna mtu huwa anamaliza vizuri. Amen lakini wewe Mungu akakupa neema ukamaliza vizuri. Asante Bwana Yesu. Yes. Nakwambia kitu cha ukweli. Amen. Adamu alizini mara moja tu kuzwa yes, kwenye bustani yes. Lakini Ibrahimu alivunja hiyo sheria kwa, kwa kijakazi Amen. Kwa makubaliano yake na mke wake Amen yes. mungu hakumhukumu na kumfukuza hapana akapata neema Amen. mungu akambariki yes. akamjiria tena mara ya pili akampa uzao kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kwa Sara. Amen. Akapatikana Isaka. Amina. Mtu, kila mtu na zamu yake mbele za Mungu. amen, Amen. mwambie zamu yako hii unafanya nini? Zamu yako hii unafanya nini? Lazima ujue unachotakiwa kufanya kwenye msimu wako. Amen. Ongeza amina nyingine kubwa zaidi. Amen. Kutoka hapo yes. Isaka naye akapita nyayo zile zile za baba yake zile zile. Yeye Ibrahimu alizaa mtoto mmoja wa ahadi Amen. Isaka akazaa mapacha Mungu anazidi kuongeza kutanua wigo kupitia kizazi chake Amen. Naamuru kwa mikono yako Mungu atanue wigo wa utajiri na mafanikio maendeleo kwenye ukoo wenu. Amina. Mtu mmoja anapopata kibali mbele za Mungu. Amen. Anawapa fursa na wanaofuata wote. Amina. Wakaanza kuongezeka, akazaliwa mapacha pale. Amen. Wawili, sema wawili mapacha. Wawili. Upako wa mapacha ndio nimekuombea kwa Yesu. Upako. Ijumaa tutakuwa na ibada ya upako wa mapacha. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Upako huo wa mapacha ni mafuta maalum, kila utakachokigusa kinazaa mara mbili. Upako mara mbili, karama mara mbili, baraka mara mbili, mafanikio mara mbili, maendeleo mara mbili. Ruka jusema upako wa mapacha, upako wa mapacha. Eh, sasa kama unataka kuzaa ndio wakati wako. Hapo sasa, hapo sasa. Yes. Fanyie fujo jirani kidogo, muulize unaweza kubeba mapacha wewe. Unajua kuna watu wameumbwa na matumbo ya kubeba tu mmoja mmoja, maanake wawili hawezi. Vivyo hivyo katika maisha kuna watu ambao wameumbwa kumiliki vitu vidogo vingi, hawawezi kweli kufatana na kapasiti yao, uwezo uwezo ulioko ndani ya kichwa chao. Amen. Leo Mungu aongeze mipaka yako na uwezo. Amina. Aliyeumba vichwa vyote atakupa kichwa kinachotosha, na atakuvuvia uwezo wa kutosha kupokea mapacha. Napokea. Mwimbaji usema napokea upako wa pacha, napokea upako wa pacha. Na Yesu naomba unisaidie, Yesu naomba unisaidie. Ongeza makofi ambayo ni mazito sana. Haleluya! Piga mikono ambayo ni mikubwa zaidi. Ungemtukuza